が祈るのは私たちも知ってた本気を出すのはなんだ他の中と違うからこの気持ちは捨てられた約束させなきゃ決して譲らない してそうで傷つけない心がいいだでも君はそれを口にしない言わなくても分かっているそんな遊びをしましょうか